Et donc ça y est, vous trouvez enfin au Lincoln Memorial avec Abraham Lincoln juste derrière assis. Et donc euh, il a été construit lui en 1914 jusqu'en 1922, c'est la période de construction par l'architecte Henry Bacon. Donc ce mémorial d'Abraham Lincoln se trouve directement à l'opposé du Capitole. Il faut d'abord traverser le Washington Mall, puis ensuite le Washington Monument et enfin la Reflecting Pool. Sans nager bien sûr on passe sur les côtés. Et vous arrivez donc au Abraham Lincoln Memorial pour accéder directement à ce mémorial. Rien de plus simple. Alors, vous avez d'abord une ligne de métro, c'est la ligne Arlington Cemetery Metro. C'est la station sur la ligne bleue. En venant à pied, si vous arrivez aussi de la Maison Blanche, vous venez à pied via le Washington Monument, vous passez le mémorial de la Seconde Guerre mondiale et la Reflecting Pool, et ensuite vous êtes directement au pied du monument d'Abraham Lincoln. après ces quelques mots sur euh, ce mémorial, on va continuer la visite de Washington, on va passer à notre monument de la ville. C'est parti, on y va